She was living on couches that belonged to her friends. She would sleep with her feet in the shins hanging over the end. ああ、ねそうそう、涼しくなってきたな。暑い暑いって言ったのが、一気に秋が来たような気がしますね。それではまあご飯食べていきましょう。今日は酒動画です。晩酌をみながら飲みます。 間回転寿司に着きましたあれは寿司が回ってるんじゃなくて注文したやつがテーブルがピューンってくるんですよねで嬉しいことにシャリゴマがあるんですよシャリゴマご飯が少ないで、ね、もうなんかもう舌がねないから大きな食べ物というのはなかなか食べにくかったんですけどああいう風にしてくれたらねうまくいきますね うんそこで食べてるのは、これが15歳。で、K が3 0歳か。倍食べてるんです。倍、倍以下食べてるので、思わず白素法を思い出しました。白素法。隣のこっちから出てる。お前は白素法かって言ったけど、ノースイッターに縛られますから。言いません。 コロッケいきますそうだ思い出した昨日ね ターセブンの動画を見たんですけども、メソロン星人か。メソロン星人に、フーターセブンが、ザンさんが来て、やっつけるんですけど、あれはちょっと名作ですよね。音声、画像、すごいですよね。これは麻婆豆腐です。 うんうまいそういう子供たちがすぐの影響を受けやすかったんですよね つば西部に出てくるあの乗用車なんて言えばいいんですかあポインターだポインターがかっこいいなと思ってね味わいよかったなそんなに気の強いな心を持った俺は。 そういう人がですねでもでなんですけどもそんな性格だから怪獣とか怖いんですよすごく。でかまぼこの板に「神様」って書いて 庭の土のとこに刺して毎朝拝むんですよどうぞ怪獣がれませんように出てわけないんですけどもあの時は一生懸命ださな必死こいだよまあそんなこんなで常に恐怖を抱いていたんですよいつ怪獣が現れるかなどこに来るんだろうどんな格好してるんだとかねもうアンテナ張りまくりで ソースのサラダバウスを持ってやったんですよね。出てこなかったです。んで、変わってね、小学校6年生の時から親に頼んで、プランターを買ってもらったんですよ。そこに資を入れて、そこにもかまぼこの下に神様って書いて、バンってです。これ何かというと、ノストラダムスの大予言で、1999年に 人類は絶滅するっていう表現があって、こうなん怖くてしょうがないじゃよ。みんなそこにお前がさ、拝んで、行ってきますって言ってた時は、変わったやつといえば変わったやつですよね。でもあの恐怖は、そうじゃん。普通に、この間買い物行ったんですよ。買い物行って、帰ろうとした時に、車の前を男の人が通過したんですよ。夜の9時ぐらいかな。 売の時間だったんでなんか安いもの買おうと思って行ったんですけどもねでついにね、ロシアの聞いたら今の人周りに雪が降ってるって言うんですよね大丈夫かな俺って言ったんですけど雪なんか見えないんですよ何ですかねこれ 腰が痛くて、これは腰というより腰の方の筋肉がなんか痛むんですよね。そうなるとね、もう歩けなくなるんですよ。うんお前か。ね。お前か。 心配もかすんだよそうだ、さっきの話の続けど雪が見たって話ね、天が見た雪は男の人の周りからバーッといるんですけども、色は透明で向こうまで見えるような写真みたいだです。こには全然見えなかったけどな、 これね、麻婆豆腐は本場の中国で食べてみたいと思います。ご飯と麻婆豆腐買って、ご飯の上にぶっかけて食べてみたいですね。 前で僕が話したんですけども、教室ですごに話してたんですよ。そしたら、僕たち同期で集まって話してたのに、そしたら先輩が一人入ってきて、もうお前らそこの生活になってきたからって言うんですよね。で、いきなりこう、バカバカってしたら、頭の毛がバーってなくなっちゃって、 すっぱけなんですよ。日は、カツラですよね。カツラ、パシパシですよ、見て。で、その先輩、ブラシでカツラがこう、溶け始めたんです。うわ、すごいね。この人なんだよ、とか思って、びっくりしましたよね。その先輩は、そばいいだって言いながら、カツラをブラシにして、パキンパキンパキンってはめて、 じゃあ頑張れよ頑張れよってって返していたんですけどその同期の連中な、今の合図あれちょっとミイラっぽくないかうんそれはちょっとびっくりしましたねカツラってまあそういう俺も人のこと言えないですけどね うまいぞこれはこれポツリさんね技術としてもうまいですよねこんだけ野菜があったら嬉しいですよね フラゲとして商品として売ってるんですよこれねうん白菜がうまい 今は時期が悪いのかな温泉にも行きたいんですけどねこれだけ感染者が増えるってことはそう強いワイルスウイルスなんでしょうね 最後に挙動いただくのは、ぜひーのようなものですね。名前は、ハウ族だっけアミューズメントメントご飯で、まあ、食べてみましょう。あ、いちごの風味がしてうまいよ。うん。うんうんうん。滑らか。 風呂石を風見さようなにですね、さっと甘みを乗りて、 甘いもの好きなのは、中学校ぐらいですどね。それまで甘いもの大好きで、プリンとかも好きだったけどね。今はスパになってるからな。 間厳し厳しと飯動画もやりたいと思いますそれでは今日もありがとうございましたごちそうさまです